Da, opet se nalazimo u onoj tragičnoj situaciji kao i kad sam govorio o monetarnoj politici, odnosno vanjskoj politici kada je moj govor pogledalo preko interneta preko dva milijuna ljudi, tada mi nitko nije replicirao, a svi su pričali Pernar lupeta, poslije Pernar govori gluposti, ali kad sam prozvao odgovorne za izbjegličku krizu i za ovaj kaos cijeli koji postoji po Bliskom istoku tada su svi šutjeli, vidim po replikama. Ja ovdje pričam ozbiljne stvari, a nitko meni od gospode niti HDZ-a, niti SDP-a ne proturječi što znači da ove riječi osim kolege Bunjca koji je vlastiti kolega moj iz istog kluba zastupnika što će reći da vi to sve znate, vi ste svega toga svjesni i šutke pristajete na to, zbog čega, zbog plaće od ne znam 13 tisuća kuna koliko mi već imamo i pitajte se dame i gospodo da li je izdaja vlastitog naroda i vlastite zemlje vrijedna tih novaca. Juda Iskariotski ušao je u povijest kao izdajica, prodao je Isusa Nazarečanina za 30 srebrnjaka za koji iznos je ovaj Visoki dom, častan dom kojem si tepaju svi da je to neko visoko mjesto prodalo i naše građane i našu zemlju, koja je to cijena, da li postoji neka cijena za koje bi se to moglo napraviti. Postoje uvijek dvije kategorije ljudi, postoje jedni koji izdaju za novac, a postoje i oni koji neće izdati čak niti pod prijetnjom smrti i zatvora. Volio bih dame i gospodo da vas je više u ovoj drugoj kategoriji kako bi se zajedno mogli izboriti za slobodu naše zemlje jer kao što svi vi znate mi smo danas sve samo ne samostalna i suverena država a upravo s tim ciljem su branitelji išli u rat i položili svoje živote, a mi tu zemlju koju su oni obranili nismo nažalost, zaštitili i nismo ispunili svoju povijesnu zadaću Ta zadaća pripast će idućim generacijama koje će doći iza nas. Hvala. E,